Gaur Txagurtxiko ospitalean ekintza hau burutu dugu. Osakidetzako garbik eta zerbitzuko langileen egoera ikustarazteko. Hiru urte daramagu hitzarmenik gabe, baina enpresek gure zeregina aitortzeari uko egiten diote. Frogatuta dago, funtzezko lan egiten dugun langilea garela, eta horrela saritu beharko zen. Osakidetzak ere ezin du beste aldera begiratu gatazka honetan. Guzti horregatik, hogeita zazpian grebaragoaz. Funtzezkoak eta lehen lerroan. borroka, irauta